dia! Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje o vídeo, como vocês podem ver pelo título, é um, um jogo de adivinhação. Vou tentar prever <laughs> o qualifying no GP de Barcelona. Estava a tentar arranjar ideias para o vídeo de hoje e lembrei-me. Em Barcelona, em 2012, houve um vencedor inédito. Ou seja, portanto, qual qualquer um dos, eh, dos 20 pilotos na grelha deste ano pode vencer. Em 2012, quem venceu o GP de Barcelona foi o Pastor Maldonado, esta personagem. Pastor Maldonado não conquistou a pole position no sábado, foi sim o Lewis Hamilton, só que ele levou uma penalização e por isso saiu no fundo da grelha. E assim o Pastor Maldonado foi promovido a primeiro lugar, apesar de ele ter perdido logo a liderança na primeira volta para o Alonso. Uh, o pódio no GP de Barcelona em 2012 ficou completo com o Fernando Alonso pela Ferrari e o Kimi Raikkonen com a Lotus. Sim, com a Lotus. Uh, e ainda a volta mais rápida foi do Romain Grosjean, também pela Lotus. Antes de começar aqui então o jogo de adivinhação, dizer que o piloto com mais vitórias neste circuito ou nos grandes prémios de, de Espanha é o, Michael Schumacher e eh, com 6 vitórias e logo a seguir Hamilton com 5 vitórias. Portanto, vamos ver se este ano ele consegue igualar o, este recorde do Schumacher. Um, a equipa com mais vitórias uh, nos Grandes Prémios de Espanha é a Ferrari, com 12 vitórias, e logo a seguir, bem, não é logo a seguir, não é? Mas com 8 vitórias, a McLaren. Uh, eu tenho imensas cartas repetidas, <laughs> imensas cartas repetidas. Era agora a tirá-las todas ao ar. Só que depois quem é que as ia apanhar? Não era eu. Portanto, é uma má ideia, apesar de até ficava fixe para o vídeo, mas não, não vou fazer isso, não vou ser irresponsável. Um, eu já separei aqui as cartas, por exemplo, um, tem aqui os 20 pilotos, mas, por exemplo, eu não tenho a carta do Fernando Alonso do ano passado, portanto, o Fernando Alonso aqui vai ser, vamos, eh, vamos dizer que é o Kvyat, ok? Vigésimo. Não. Vai ser o Sainz. Opa, no seu, no seu grande prémio de casa. Não acho correto, mas pronto, é o que sai. Hum. um, ehm, o 19 para ele é uma novidade, já que não é o vigésimo, não é? Mas é o Nikita Mazepin. 18 este. Não, 18 Pode ter algum problema, ou apanhou trânsito ou qualquer coisa. É o Pierre Gasly. Em 17 Não. Max Verstappen. Isto começa bem, isto começa bem. Me digam que a pole vai ser para, para o Schumacher. É o último a ficar pela Q1. Oh, pronto. Temos o Mick Schumacher em 16. É sim, é uma boa qualificação. É uma boa qualificação. Portanto, muito bem. Quem é que vai ficar em 15? Este senhor não é o Kvyat, mas sim então o Fernando Alonso. É uma pena esta qualificação para os homens de casa, mas é o que o jogo da adivinhação nos traz. <laughs> em 14 o Kimi, o Kimi, muito bem, está bem. Olha, vai sair à frente do Schumacher, muito bem. Décimo terceiro, O Tsunoda, ah, não é uma boa qualificação para os homens da AlphaTauri, não. Décimo segundo, temos o Giovinazzi. Ok, ok. Em décimo primeiro, o Con. Hum, ok. Ok, eu pensava que, as, o, que os da Alpine vão ser melhores, mas é assim, também. Tá décimo segundo também é uma boa posição para conquistar lugares. Em décimo lugar. Hum. Sérgio Pérez. Já Pérez, ok. Red Bull não tem uma qualificação muito boa, não. Vamos ver. Não. Uh, a McLaren não saiu. Ai, nono, vai sair. Este. Uh, boa! Nem estava a lembrar da Williams. Ah, nono é muito bom para o George Russell. Muito bom, muito bom. Vamos lá ver se ele consegue ter pontos. Saindo nono. Um, em oito. Uh, quer dizer que o Latifi vai ficar à frente do Russell. Lá se vai aquela, os 30 a 0. Em oitavo, o Botter Uh, polémico. Gosto. Em sétimo, vamos ter. Uh, boa! Vamos ter um novo homem do Paul. Tem o João Hamilton em sétimo. <laughs> Em sexto, vamos ter o Vettel, ok, é bom, é bom. É bom, ele passa ao Q3, já é bom. Quinto lugar, vamos ter o Lando Norris, ok, ok, não, não, não fico triste. Em quarto, vamos ter o Stroll, ok, ok. Então, a Aston Martin vai ter uma muito boa qualificação. Uh, peraí, o Latifi não saiu? Ok, ok. terceiro, então, a McLaren também tem uma excelente qualificação, com um terceiro e um quinto. Vou fechar os olhos. E o primeiro que eu tirar é a pole e o segundo é o segundo lugar, claro. Então, esta é a pole e esta é o segundo lugar. <laughs> Ai, isto sim! Nicolas Latifi, muito bem. E segundo lugar para o Charles Leclerc. Adivinhada a qualificação de sábado, vamos passar à corrida de domingo. Vamos adivinhar quem é que vai colidir na curva 1, logo na primeira volta. Uh, temos aqui estas cartas do Race Collision, vai dar origem a um safety car. <laughs> Vamos lá, adivinhar quem é que vai... Uh, pode ser um, dois, três, quatro carros. Vamos fazer só dois carros em bater, está certo? Vamos lá. Hum, esta pessoa e este. E quem vai ter culpa vai ser este. Este este que era o Vettel. Não, este que é o Stroll. Não, oh bolas. <laughs> Então o Aston Martin, que tinha tido uma excelente qualificação, não vai passar da primeira volta em Barcelona. E vamos primeiro adivinhar quem vai fazer uma pit stop bem lenta. Bem lenta assim, digo eu, de 5 segundos ponto 4. É essa a minha previsão. Vamos lá ver quem é que vai fazer antes. A Red Bull! Oh, nada a ver. Mas pronto, está adivinhado, está adivinhado. Um, quem vai fazer uma pit stop bem rápida de... Ah, então, peraí, se não é uh, a Red Bull a fazer, já não posso dizer tipo 1.9, 1.8. Portanto, uma pit stop de 2.0. Quem é vai ser eh, estes? A McLaren. Ok, ok. Não é normal fazer. isso. Com estas três cartas podemos adivinhar o pódio, uh, tendo também a intenção que nem o Vettel nem o Stroll uh, podem ir ao pódio, portanto estas cartas não vão aqui para o mix. O terceiro lugar uh, vai ser este. Uh, boa! Vai fazer uma corrida de trás para a frente. Boa, boa, boa, boa. Terceiro lugar, Max Verstappen. Em segundo lugar, Muito bem, muito bem, muito bem. Espero que sim, espero que sim, porque ele está a precisar de um, de um boost de confiança. Em primeiro lugar, vamos lá ver se o Latifi conseguiu manter a, a pole position e converter em vitória. Vamos ver. O... Este. O que... O que não vai ganhar? muito bem, eu sempre soube, sempre soube que em ti ainda tinha esta chama temos o Raikkonen, o Tsunoda e o Verstappen. Gosto, gosto deste pódio. Está aprovado. E é tudo. Eu espero que tenham gostado deste vídeo, sendo de previsão e de adivinhação do futuro. Uh, vamos lá ver se eu acertei alguma coisa. <laughs> e era o, Latifi conseguir a pole. <laughs> É assim, algumas coisas são, são bem possíveis, vamos ver, até, até o pódio, oh, Verstappen pode muito bem ficar em segundo lugar e o Tsunoda em terceiro, agora o Kimi vencer já eu acho um bocadinho difícil, mas vamos ver, vamos ver. E mesmo a colisão entre o Vettel e o Stroll na primeira hum, curva e na primeira volta também é possível. Vamos lá ver se eu acertei alguma coisa e se acertar, mudo de profissão hum, e começo ali a ler a sina e a fortuna às pessoas. <laughs> Se gostaram do vídeo, deixem um gosto, comentem com as vossas previsões para o Grande Prémio de Barcelona e também comentem se gostaram deste tipo de vídeos e do, da reação ao Grande Prémio de Portugal que eu fiz e que publiquei na segunda-feira, porque só começo a fazer também de, dos próximos Grandes Prémios. Uh, e é tudo. Eu espero que tenham um bom fim de semana e até ao próximo vídeo. Adeus!